Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact. Et on repeat now and read out all the week now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna... C'est Dan de la SK. Maintenant, dans mes vidéos intitulées équipement, mais également tactique, j'avais dit que la ceinture vert que j'avais, mer 2, la ceinture que j'avais, allait être remplacée. voilà, c'est chaussette quasiment toutes les pouches ont été déplacées. Ce qui permet d'avoir une meilleure maniabilité sur le, du gilet. Et il y a un couteau qui est arrivé. Un nouveau couteau. Entraînement. plus un plaisir économique. Et qui permettait quand même instructeur l'instructeur de faire des, des kills. Des kills articulés. Non, encore deux, se plus. Non, j'ai pas de déduire hein, c'est c'est parce que j'ai fait une fois dans les gardes 3 ou 4. Et également ajouté deux gardes 3 ou 4. Un sur le porte-chercheur. Et puis ça va dire c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose c'est assez pratique. Et un dans un appui spécifique, trouvé sur un site au hasard. Trouvé pas par hasard sur un site. Enfin, ah, fichier, je derrière. Ce côté-là, est encore vierge pour l'austère. Pour la vie austère. Les cartes chères tout le monde connaît. Les pages que tout le monde connaît. Ça va arriver maintenant j'espère des portes chargeurs R15. J'ai opté pour la config rigide. Le masque HAHO a h J'ai encore du mal à le dire. Hein. J'avoue. De la marque Ethema. Même marque que le casque. C'est pour ça qu'ils correspondent seulement au casque Face jumps. N'essayez pas de les mettre sur un autre casque. Vous n'aimez même pas les mettre sur un HDMI parce que ça correspond pas. Ouais, ça. Et si, mettez des lunettes là-dessous, galérez. rien. Pas de exprès parce que j'ai des lunettes à la base. Qu'est-ce que j'ai à dire la pousse, vous avez vu qu'elle est légèrement plus gonflée que d'habitude, c'est parce qu'il y a du bandage. Ça y est, c'est arrivé Mathis. Autrement, le patch officiel de la SKN est arrivé enfin. Est arrivé. Je vais le un entier. Un petit patch de flag, mais sur ce strap de guette. Du un moral punch, tout ce qui est de balade. Bon, vous pouvez monde ici si vous voulez. a une et je vous rends antenne.